des moments riches où le Seigneur nous fait du bien, où le Seigneur nous console, où le Seigneur nous visite par le mouvement de l'Esprit de Dieu. Que ces moments que nous allons encore passer soient des moments où vous êtes transportés dans la présence quelque chose dont tu veux te débarrasser ou tu as du mal, que le Père puisse t'aider à te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer ou de voir la gloire de Dieu, de voir la main de Dieu quella Hallelujah.